hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज खास क्या है क्या सिखाऊंगा आइए आपको बताता हूं तो ऐसे में आप क्या करते हैं यहां पर इसे सिलेक्शन में लेते हैं और सिलेक्शन में लेने के बाद सीधा सीधा यहाँ पर आते हैं होम टैब में यहाँ पे बॉर्डर है यहाँ पे ऑल बॉर्डर आप कर देते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाता है इसी तरीके से आपके पास डेटा ज्यादा हो जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी एक डेटा है तो इसको भी सिलेक्शन में लेते हैं आप यहाँ पर जाते हैं और क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर भी बॉर्डर अप्लाई हो जाता है दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके आप Alt H B A press कर देते हैं तो भी बॉर्डर अप्लाई हो जाता है ठीक है फिर यहाँ पर आते हैं तो इसमें कई सारे डेटाज आपके पास दिखाई पड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डेटा होगा तो ये करना थोड़ा सा अनकन्वीनियंस हो जाएगा तो इसके लिए आपको करना क्या है वो आपको बता देता हूं यहां से बॉर्डर पे चलिएगा और यहां पर ड्रा बॉर्डर दिया हुआ है ये देख सकते हैं ड्रा बॉर्डर हाँ और यहां पर आपको मिल जाता है ड्रा बॉर्डर ग्रीड तो ड्रा बॉर्डर ग्रीड पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहां से जाकर के आपको क्लिक करना है एक बार फिर से देख लीजिए ड्रा बॉर्डर ग्रीड पे क्लिक किया और फिर यहां से इसको चला दीजिए जैसे ही चलाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे बॉर्डर अप्लाई हो गया अब यहां पर चाहिए तो यहां पर भी चला दीजिए ये बॉर्डर अप्लाई हो जाता है अगर यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर भी चला दीजिए अब देखिए यहाँ पर भी एक डेटा हमारे पास मौजूद है ये देख सकते हैं यहाँ पे ये यह कॉलम छोटा पड़ रहा है तो ये इस तरीके से आ गया है अब इस पे भी आप चला देंगे तो इस पे भी बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा देख सकते हैं कि नहीं तो ये बहुत आसान है उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये बॉर्डर कैसे अप्लाई करना ये आसान तरीका है अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं thank you for watching this video